Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi andremo a vedere il funzionamento di un impianto luce interrotto. Bene, mi sono procurato un interruttore unipolare, uno marrone per la fase, uno verde per il metro. Mi sono anche procurato un punto luce che per comodità andrò già a posizionare. ora possiamo portare la fase neutro all'interno della nostra cassetta di derivazione. Colleghiamo il neutro con il nostro punto luce. Ora andiamo ad inserire all'interno di un fog box il collegamento Ora andremo a spostare la fase per fare il collegamento con il pulsante. Ora andremo ad aggiungere un altro cavo per fare il ritorno della fase che poi andrà alla lampada. Andiamo a stellare il cavo. estremità all'interno della nostra cassetta di derivazione andrà collegata alla andremo a collegare la nostra fase neutro sopra i connettori da banco. I connettori da banco andranno collegati rispettivamente su 0 e 24 V in alternato. Thank Vediamo tensionare tutto e vediamo se funziona. Thank